सोना सोना सोना सोना kadar yakın olup uzak kalmak çok acı Bu kadar çok sevip de söylememek çok acı Böyle